实战和比赛中怎么克服恐惧？有网友提问，答案是没有办法克服，至少那一刻是没有办法。但是提前我们可以做一些针对性的训练，比如说科学的训练中，我们会做一些把组合机放到欧式拍击啊，手套互相拍击或者引靶的形式去练习。我们也会练习一些防守。后期呢，教练也许会在甜点环节加入一些轻实战的练习，这就是帮助你解决恐惧的一个重要的方法。一开始力量从百分之五开始，慢慢随着时间的推移，哎呀，教练发现水平不错，提高了，那开。 开始，我们的力量慢慢增加。教练在过程中也会不断的根据你的情况，给你一些新鲜的技术，让你去玩。教练有的时候啊，像我们这么优秀的教练，也会给你一些条件性、针对性的实战训练。比如说，只能用单手，只能用单腿，只能用固定组合技去实战，固定组合技的变换方式去实战。那这就像冬泳一样啊，不是一下就跳到冷水里，那就被淹死了，就被冻死了。我们是在天气没有那么冷的时候就开始去尝试下水，直到天气最冷的时候，我们每天都在下水，慢慢就。 适应这样的温度了，然后有机会呢，也可以来参加我们一下线下教练员培训，来学习一下。